Бійкою закінчились громадські слухання щодо перейменування харківських вулиць. Обговорити нові назви у кіноконцертному залі Україна зібралось близько двох тисяч людей. за порушення почалися відразу після того, як секретар комісії з топоніміки зі сцени почав говорити російською мовою. Частина присутніх його освистала. Декілька молодиків спробували прорватися на сцену. Почався безлад. Громадські активісти переконані, засідання намагались зірвати провокатори. Модератор слухань, віцемер Харкова Ігор Терехов засідання переніс. Повідомив він про це уже тікаючи в оточенні охорони. Это опасно для всех людей, которые находятся в зале. И я прошу, мы при- заканчиваем общественные слушания. Дальше будет, э, будет по закону все принято. Я не знаю, це хто був. Це якісь провокатори, які просто накидалися на людей. Люди, які хотіли підійти до мікрофону, вони їх просто не пускали.